Tu me diras, ce serait une vengeance vraiment bizarre sur Barbara que Gordon se tape un mec et on dire, voilà, tu t'es pas une femme, moi je me suis tapé un mec. Comme ça, on est tous les deux égalités. égalité. Le moment de. Euh, ah, franchement, on a vu des mentalités assez... <laughs> à ce niveau-là de stupidité par moment quand même. Donc. Je vais t'observer jusqu'à ce que t'aies honte. <laughs> T'inquiète, j'avais honte au moment où je le disais. <laughs> Salut les gens, bienvenue sur Geek donc bienvenue à cet épisode 7 de la série Gotham. Donc la dernière fois on avait vu Spirit of the Goat et du coup ça c'était... il euh, y avait eu donc une hypnotiseuse, je sais pas si ça s'est hypnotiseuse. C'est ça, une hypnotiseuse Qui avait donc... hypnotiseur, un hypnotiseur, euh, donc une hypnotiseuse techniquement. Enfin une madame qui fait de l'hypnose. <laughs> Euh, où c'était important, c'est que donc euh, Bullock commençait à s'investir sur euh, son rôle de policier, qui commençait donc à vraiment estimer Gordon pour son côté « j'ai envie de faire mon boulot décemment ». Ouais, <laughs> c'était quand même un gros changement dans le personnage de Bullock en soi. C'est ça. Et donc évidemment, dès qu'une relation de personnage se passe bien, ben, c'est là que tu lâches les bombes qui vont détruire une relation. En l'occurrence, Oswald Cobblepot qui révèle qu'il n'a pas euh, été tué. Mais mais, on s'en fout, on s'en fout royalement. Parce en même temps, ça fout en l'air la, carrière. La carrière de Montoya et Allen. Et c'est pour ça que je bois à la santé des scénaristes qui ont fait cette série. Parce que rien que pour ça, vous méritez une putain de médaille d'or. Merci voilà. Parce que franchement, depuis le début que Montoya cherchait à foutre en l'air la carrière de Rod Gordon et sa relation avec sa femme pour se taper sa femme et avancer sa carrière, et eh ben les deux vont lui un peu lui péter au visage parce que elle a voulu faire chier. On n'avait pas vu Fish Moon. C'est ça. La dernière fois qu'on avait quitté donc euh, comme d'hab c'était en train de se taper le russe. On n'avait pas vu Selina ah, Kyle. on l'avait vu, elle, était, elle avait rendu visite à Bruce. Elle avait, euh, ouais, elle l'avait maté pendant son sommeil, elle avait mentalement pris des photos pour euh, plus tard, pour de oh. futurs usages que nous ne verrons probablement pas de physiquement dans la série. Euh, hormis il lui a également piqué un truc, perso j'ai pas vraiment fait gaffe à qu'est-ce qu'il lui a piqué, je pense qu'on le saura plus tard. franchement on va voir forcément euh, Bruce en train de faire euh, telle chose a disparu, vu qu'il a l'air assez... Euh, d'avoir une mémoire assez phénoménale quand, quand il s'agit de... Enfin pour tout, simplement, c'est un gamin super brillant, il met la police, fout la honte à la police à 8 ans. à déjà Alfred à 8 ans. Hein. <laughs> Donc bref, voilà. Perso, j'aime beaucoup la relation entre Bruce et Catwoman en fait. Enfin, voir déjà euh, Catwoman tournée autour de Bruce alors qu'ils sont encore tous les deux gamins, c'est un côté assez mignon. Ce serait un peu bizarre dans le, si on avait inversé les sexes, mais dans ce sens-là, je trouve ça assez mignon. Sinon, bah, dans l'épisode précédent aussi, on a... personnellement, moi j'ai appris que le Riddler mourait dans le de Telltale, je suis toujours saucé. <laughs> Nous divergeons beaucoup trop. C'est une habitude qu'il faut qu'on arrête, hein, vraiment, c'est ouais, Surtout que je suis un peu pressé là aujourd'hui, C'est pas que ça, c'est surtout que moi, après, je dois aller monter je me tords ensuite des putains de vidéos de 30 minutes à sous-titrer. <laughs> Donc on va arrêter ces conneries et on va lancer tout de suite l'épisode numéro 7, dont je ne connais pas le nom et je Mais on va le voir. Allons-y. C'est la première qu'il a le parapluie comme ça. Ouais. Oh, il, y a deux, deux bodyguards. He's alive? <clears throat> alive! no! It's alive! It's alive! Didn't kill Penguin like he was told. What? Penguin is still alive and working for Maroni? No. You go find Gordon and you bring him to me. Still breathing. Si Gordon right. est, est, protégé par Cobblepot, il est aussi par Maroni. Right. Surtout que Baroni, c'est dans ses plans que Falconer la fin de Ça a attendu tout ce temps pour lui mettre une we Shut up! Game's over. Now I gotta kill you and take your body back to Falcone and beg! Beg him for mercy! Listen to me. Tu vas voir qu'il pense que... But I have a plan to make euh, je suis pas sûr qu'Obus s'appelle ça en fait. Hein. Help me. You think I'm an idiot. Walk away! Walk away! c'est quoi la, police de ouf quoi. Hmm. T'as deux filles qui ah rentrent, deux policiers qui sont sur le point de se buter, le mec qui fait barre-toi, barre-toi. Ah, c'est Dalton. Wow. What a place, hein. Ah, fumier. Oh, bon, j'espère que maintenant elle va comprendre pourquoi on pouvait pas lui en parler. Est-ce que maintenant tes deux neurones s'activent un peu He didn't kill <laughs> You're hip. Voilà You are ding, hip. Ding, ding. Hey. Non mais, il a un flingue vers ta tête Deux balles, deux balles, deux balles c'est fini. Ouais. Trespassing, get out. Whoa. Slow down, Haas. You're misreading the situation. I'm the shot caller The situation is you've been told to bring me in alive or I'd be dead already. But I'm happy to kill you right here and now. You're such a hard ass. Come on, you know the rules. You play nice, you take your lumps, Nobody else gets hurt. Tell your friend to drop his gun or I'll blow his brains out. Oh my God, Jim. It's okay. It's under control. Drop your gun. Drop the ball. But now, after we kill you, we're gonna kill Blondie too. Nice and slow. le genou. Hop Pas, pas cette personne-là, mais c'est l'idée. Alors moi personnellement, je l'aurais tiré dans les couilles. Non, bah, parce que bon, je respecte quand même pas. Lui, c'est, lui, c'est un autre de main. Gazine, oui. Non, mais justement, Gazine. Ah oui, ok. Non. Euh, non. Just a couple of days and I'll join you. The things I need to do. Fine. Then if you stay, I stay. Bon oh, non, mais vous commencez pas à faire un Titanic. I hein. cannot leave you. I love you too. That's why you need to leave. Mais vite, casse-toi vite. Tu es un poids, tu ne peux pas te battre, ce qui veut dire ah, que tu es donc susceptible d'être mis en danger, ce qui va l'entraver. Surtout il va devoir s'inquiéter pour toi. Voilà. Eh bah trouve-toi euh, mon zoya, tiens. <laughs> es mignon. Ça peut être marrant, tu sais, un mec qui va s'échapper. Ah, ah je me trouverai jamais. D'accord, mais ne reviens jamais à Gotham. Donc t'as vu, what to do c'est temps qu'ils le disent à Catwoman à un moment. Ne reviens pas à Gotham, je n'en ai pas l'intention, plutôt qu'on les comics. Il est fou, il n'a pas tué qu'un innocent. Vous croyez ce mec Sérieux, il a fait son boulot Mais c'est un connard Hey Alvarez Ça dépasse l'entendement Ça va, euh, la loyauté, l'honneur et l'honnêteté, c'est pas contagieux les gars. <laughs> putain, y a un à faire eh, eh, eh, il y en a, il y en a Hein. Et Batman, il fout sous les verrous des policiers corrompus. Hein. You're overreacting, my dear. This penguin's a nobody. You want to start a war over the guy that carried your umbrella? He was on my hip everywhere with me. He knows things. Like what? too much. He knows too much. Go to Maroni and ask him politely to hand over your little man. Politely. Mm. If he refuses, we can talk about stronger measures. Je suis sûr que pour elle, pour elle, c'est-à-dire qu'elle va encore refaire son... I said to agree with Fish, but... this <laughs> d'accord avec Fish. We need to hit back hard, no talk. Penguin dead, Gordon dead, done. Where is Gordon? I thought you were bringing him with you. No. He wouldn't come without a struggle. Now, I don't know if he's playing tough or crazy, but he's at work like nothing's wrong. I'll send Victor to fetch him. No need. Fetch. My guys can handle I'll send Victor. Victor doesn't. Uh, That's not possible. The old man is right there. Screw him. He's done. Now's the time to strike. Non mais il, il a 20 mètres, hein. Not il est yet, pas encore sourd. Yet, not now when. Oh, <laughs> t'imagines, t'as pas le I can hear you guys! has me worried. Just focus on your chicken, okay! no, he's acting as if he knows something important that no one else knows. mais parce qu'il a un plan, Falconet, il est pas stupide. C'est Tywin fucking Lannister. Mhm. Il a déjà trois coups d'avance sur ta gueule, là. What the hell are you doing? Bah, je mon travail. I work here. It's my shift. Where else should I be? How about Alaska? Mayor Aubrey James, Carmine Falcone, and their close associates on charges of conspiracy and perversion of justice in the Wayne murder case. Are you insane? No. I'm just good. Maybe a little. <laughs> Feels good. Sure, if you could execute the warrants, but you can't. If the DA would prosecute, which he won't. There's not a single cop or lawyer in the city who'll help you. I think there are plenty of people willing to help me once they see it's possible to fight back. You're dreaming. Nobody will help you. Bah t'as qu'à le faire, toi Et c'est vrai que Falconet, il se fait, euh, il fait plein de procès dans la série Batman, mais à chaque fois, il se fait relâcher ou, ou emprisonné pendant très peu de ah, temps. Trois jours. Ouais. il est fait, il oh. un moment, je me souviens dans un comics, il est emprisonné trois jours. Un record Et t'as Bruce Wayne euh, qui, est en train de s'arracher les cheveux en mode Attends, je, je, je l'ai coffré, la main dans le sac, ah, du sang sur les mains, et c'est trois jours qu'il prend. C'est ça, c'est la justice de Gotham. Oui, ça c'est Zaz. Je le reconnais. C'est quoi cette tenue de c'est Je le reconnais, je le reconnais. My name is Victor Zaz. Oh. I'm here personally by Don Carmine Falcone himself on a matter of deep concern to him, so please be respectful. I'm here for Jim Gordon. Alors déjà, ça, ça marche pas du tout là. Parce que Zaz, c'est qui à la base C'est un enfant de famille riche qui a tout perdu au jeu. Ah Je connaissais pas son origine. Et du coup, c'est parce qu'il a tout perdu au jeu qu'il a perdu la notion de ce que c'est que d'être quelqu'un de, sociable de, sociable, de quelqu'un d'une société. Oh. Ah, c'est pour ça qu'il est instable comme ça. Et Hi, Jim. Je sais pas si je savais qu'il joue aux échecs ou autre. Que, il est intelligent. Hein. Don Falcone wants to talk. There are 50 cops in here. And no one Try will something. help you. Everybody out. S'ils obéissent... Please <clears throat> Ça va, il y a déjà un petit peu de ça. Ils obéissent Ben oui. Mais c'est quoi cette police de merde C'est GCPD avant que Gordon soit commissaire. Mais non, mais attends, mais là c'est n'importe quoi. C'est non, mais c'est n'importe quoi. Bah ils veulent pas être ciblés. Ils savent que euh, ne pas obéir, ça veut dire leur nom sur la liste aussi. Attends, je pense qu'ils ont la liste de tous les flics du GCPD, euh, hein. Comme ça, s'il y en a un qui fait chier, euh, il sait quel, le nom pareil. Falconet est puissant, mais il peut pas détruire le GCPD en entier. Non, ne peut pas. Mais en fait, c'est le concept même de justement, tu te dis, il faut que. Enfin, si, moi je résiste, je vais être le seul à résister. Euh, tu peux gueuler, juste me pousser une gueulante, genre 30 secondes là sur les deux nanas qui accompagnent. Euh, bah, qu'est-ce que c'est que, cette merde Qu'est-ce que. C'est pas un ninja, euh, Zaz, hein. calme. il se bat au couteau, jamais au pistolet. Jamais au pistolet. Peut-être qu'après, il va y avoir un truc qui va le rendre psychopathe, hein. Mais je suis. Alors, qu'est-ce qui t'énerve chez les deux femmes Elle fout quoi là c'est quoi bah, pour le du merde. C'est quoi ces escortes là qui les là euh c'est quoi ces uniformes improbables aussi On n'est pas dans Non, c'est vrai, ça c'est vrai que par contre. On n'est pas dans un on n'est pas dans un truc de fantasy, hein, faut arrêter hein. Hmm. Les armures de merde. c'est pas c'est pas dans un fantaisie non plus. Les armures de merde à la Skyrim là où tu vois toutes les fesses. Non, euh, moi je vois plutôt ça comme un truc post-apo, tu sais les univers post-apo avec les tenues euh, super pas cool que d'actes sont très excentriques. Peut-être que s'il perd un doigt contre Gordon parce qu'il a plus de balles un moment, ça pourrait expliquer. Cette hmm, c'est belle botte. tu, lui tires dans, un, dans, dans, le pied, le mec il tombe, tu lui en fous dans la tête façon euh, Kill Bill. Ah, Dead by Daylight, <laughs> c'est exactement ce que je pensais. Oh les connards, ils s'amusent en plus hein. bien avec moi Alors Non, c'est Alain euh, Montoyer à l'aise, oui. Sérieusement, attends, Montoyer, je pense qu'elle l'aurait tiré de loin. Hein. Par contre, c'est une balle en plein dans le dos, Non, dans la jambe. Dans la jambe. Dans la jambe Ouais. Pourquoi c'est le dos qui est parti en avant là Je sais pas. je crois qu'il a fait la jambe d'eau mais ça lui a fait perdre d'équilibre, un truc comme ça. S'il la tue avec un pistolet, Il ne tue pas au pistolet, putain C'est tout